Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad 81 eh, Di video kali ini saya akan melakukan pengocoran ya Pengocoran mentimun Yang mana eh, untuk mentimun sendiri sudah mulai berbunga eh, Maka kita harus mensiasati atau menambah daya dobrak untuk dalam pembuahan Untuk pupuk yang saya gunakan CCL, ini produk Jerman ya untuk takarannya itu 16 untuk satu bak dan NPK 1616 sebagai pelengkap untuk daun juga jadi harus diimbangi jadi antara uh, untuk daun batang dan buah harus berimbang oke okay? apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja uh, dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa mari kita saksikan uh, dalam pengadukan atau pencampuran antara NPK 1616 dan CL oke okay? lalu kita juga jadi penggunaannya nggak nggak harus boros ya yang penting rutin karena kalau terlalu banyak nanti eh, mati kita tunggu beberapa saat sambil kita aduk-aduk oke siap ready oke sobat mari kita lakukan kotoran ya satu satu gayung kita gunakan 8 batang jadi jangan terlalu banyak nanti mati slow baby slow baby được nha các bạn sih nggak perlu banyak tanya, sedikit aja yang penting rutin bos nggak ada yang penting demikianlah tadi uh, acara pengocoran hari ini semoga bermanfaat uh, eh, pesan saya janganlah terlalu berlebihan dalam memupuk eh, cukup dirutinkan saja karena kalau yang berlebih nanti fatal oke okay. terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe oke okay? bye bye see you again bye Thank you.